Thank you. YouTube Saya Sean daripada Blaster Mania Alright So dah lama tak jumpa Kita berjumpa kembali pada hari ini So hari ini ada sesuatu yang istimewa uh, Menarik dan juga comel <laughs> Cute dia, cute So apa barang dia? Uh, hari ini ada unboxing So ini barang dia Ah, uh, So apa ni? Jom kita lihat So dia memang tak ada box lah dia datang macam ni saja. So memang kalau anda time beli ni memang mungkin dapat lah bubble wrap. <laughs> tak ada kotak lah, Dia datang dengan macam ini sahaja. Jom kita lihat. Ha. Cute tak? Ni siapa? Watak dalam uh, game popular lah. PUBG. Okay. So sebenarnya benda ni apa? Benda ni sebenarnya uh, adalah practice target lah. Artinya anda tembak di sini dan dia akan ada apa uh, markah lah dia tunjuk di sini dan dia ada sound effect dia ha, nanti saya tunjukkan macam mana nak masukkan bateri dan kita try test-test dia sikit lah ha. alright alright so kita lihat macam ni pula ha, secara close up so material dia memang daripada ABS plastik lah ya. ABS plastik so ni kalau anda tembak dia boleh gerak lah Belakang dia di sini masukkan bateri dan ni memerlukan 3 biji AA ya. So sekarang kita sediakan bateri 3 biji AA dan kita buka ni dulu. Buka skru tu dulu ah. Ya. Skru Okay, so ni bahagian dalam bateri tiga biji ya, Double A, sini ada on off switch. Kita masukkan bateri dulu. Satu, dua, tiga, right, boleh. Okay, sekarang dia dah on. Sekarang ni memang kalau sebelah sini dia off, kalau tolak ke sini on lah. Ha, jom tengok ha, dia dah macam ni so kalau anda nak tertembak di sini dia counter ni akan mula kira lah dan dengar dia ada bunyi eh ha, satu dua uh, tiga empat ha, berapa bunyi dah tu tiga tu kan ha. Ha, macam ni lah ha, ni tempat keluar bunyi tu Okey, sebelum kita mengakhiri uh, unboxing ini, kita try timbang dia sikit. Lepas tu kita ukur lah. Okay, jumlah berat dia termasuk dengan 3 biji bateri tu. 144 gram. Okay, agak berat jugalah. So, kalau anda tembak dia memang dia tak jatuh lah. Kecuali anda tembak dari jarak dekat lah sedap juga main ni ok dia punya tinggi ketinggian dia dalam 16cm lebar dia dapat dalam termasuk dengan kiri kanan tangan dia lah dalam 10 10cm lah juga so consider barang best lah seronok main <laughs> tak nak main pun sebagai koleksi lah nak letak satu di rack ke ataupun di mana-mana lah sebagai hiasan pun cantik juga sebab PUBG pun memang popular kan ha, ni hero lah hero PUBG yang pakai baju smart je ni tengok siap ada pakai tali leher ni <laughs> dengan helmet dia lagi alright memang barang best lah kepada sesiapa yang nak mendapatkan uh, figure lah kita panggil ataupun patung yang ni uh, bolehlah dapatkan maklumat di bawah description ya di bawah video tu ada bolehlah terus order daripada website kami alright so kepada siapa yang belum lagi subscribe kepada channel kami silalah subscribe sekarang dan kalau tidak keberatan uh, like, komen dan share jugalah video kami ni jumpa lagi uh, pada video akan datang saya Sean daripada Blaster Mania bye bye